Ciao, in questo video andiamo ad ascoltare come suona la pedaliera Zoom V6 con i 12 preset degli amplificatori così come sono usciti dalla pedaliera. Utilizzo un basso della Lakeland DJ5 con corde labella appena montate e lo andiamo ad ascoltare su tre suoni diversi con le dita, con il plettro e con lo slap. Buon ascolto! Thank you. thank Thank you. Bene, ora che li abbiamo ascoltati, fammi sapere quale, qual è il tuo preferito, quale ti è piaciuto di più, se in generale ti piacciono, qua sotto nei commenti. Personalmente a me forse il numero 9, quello, il simulatore della Mark Bass, è quello che mi è piaciuto di più. Bene, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscriviti al canale e ciao, a presto.